滚！咦？头拿不出来。滚！ Hello! Huh? What? Thank you. 嘿嘿嘿嘿嘿，来人了，咱俩把它穿上。他们能看见吗？First blood. Double kill. Triple kill. Quadruple kill. 救人。嗯？What？哈哈哈哈哈哈！ <laughs> 有人。 抓猫了。